ちょうどよかったちょっと道聞いてきます雪男なら雪道に詳しいかもしれませんわしばちおお親切に教えてくれました人間前言撤回の撤回や意外にやるやない